Habitando é un laboratorio de creación dentro do proxecto Mutacións Urbanas no que eu como artista me reúno con outras mulleres eh, da Asociación Centinelas e creamos de forma colectiva unha peza que conte a nosa historia como, como mulleres, como artistas, como nais, como defensoras dos nosos dereitos. Nunha primeira sesión fixemos unha revisión histórica de diferentes fotógrafas e artistas que falaban desde o feminismo, dende o inicio dos 60-70 ata o día de hoxe, e tamén eh, outras mulleres que usaron os fíos, o tecido, e as telas para poder eh, contar a súa propia historia partir desa revisión histórica na que aprendimos unhas de outras e falando das nosas propias experiencias, pois pudemos eh, facer a nosa propia peza. Entón, a partir da tela, da fotografía e do fío, fixemos cada unha un triángulo de experiencias na que o objetivo final era facer unha peza colectiva que se unise. Xuntas creamos unha peza colectiva que presentamos nunha breve inauguración nas que as propias artistas falaron da súa experiencia durante o laboratorio e tamén eh, presentamos a Asociación Centinelas e o propio proxecto de mutacións urbanas que está feito por, por nos, por CTH Cooperativa Cultural. Música